الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جندا وهزم الأغزاب وغدا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد perasaan Tapi senang bila terlasan Paling nyaman apa kalan Kamat tuah pas asalaman Setaan dikunyepak tanang Nyarekan rasana nasi pon kena ben kok